yeah. Yes, he has shares. So, ayan mga ka-sexy, maraming mga foreigners and foreigners. So, naka-swimsuit sila guys, naka-two-piece, nagpapabilad sa init. Kasi walang ganito sa lugar nila. So, ayan, hindi mainit ang lugar nila, <laughs> hindi sila sila uh, naiinitan. So, ayan. Ayan guys, ang ganda. 验证你。 Wow! Mashallah! Hi! Say hi! 64! Mashallah! Wow! Nice, nice. You are from? Ukraine. Ukraine! Philippines! From yes. Nice to meet you. Thank you. mamasyal, nalito kami dito sa Demer rin kami dyan kanina mga ka-sexy.